урандын чынжыр реакциясы үчүн зарыл болгон минималдуу массасы критикалык масса деп аталат ядролук реакторлор башкарылуучу чынжыр реакциясы ишке ашырылуучу техникалык түзүлүштөр